Thierry, euh, bonjour. Bonjour. Merci pour ton temps et ton partage d'expérience. C'est une petite vidéo qui va euh, alimenter le, site de l'université Tan Long pour les jeunes étudiants vietnamiens entrepreneurs, francophones. Donc merci beaucoup pour ton temps. Ok. Et puis, eh ben, écoute, le but du jeu, c'est que moi je te pose euh, trois petites questions et avoir les réponses sur, sur cinq minutes. D'accord. Voilà, alors la, question numéro une, ben, Thierry, tu es qui et qu'est-ce que tu fais donc, euh, bonjour à tous déjà, et euh, je me présente Thierry Grousset, donc euh, je suis président de la société Copadia, mhm. une société qui est spécialisée dans l'engineering et les opérations à partir de drones sous-marins. D'accord. une idée qui, qui, est née il y a trois ans et qui a été développée au sein de l'incubateur Incube Alliance, qui est basé à Orsay où là nous avons suivi avec mon associé une première formation de, d'entraînement à, la construction et euh, d'une entreprise. D'accord. Et puis, euh, au bout de trois mois, euh, on a créé l'entreprise et on s'est lancé dans l'aventure du créateur d'entreprise. Super. Eh ben, tu, mentionnais en fait les, les cours d'incubation. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu, un peu plus en détail quels, quels sont ces cours, quel est l'objectif, pendant combien de temps ça dure euh, qu'est-ce qu'on attend, qu'est-ce qu'on attend, qu'est-ce qu'un Cube se transmet et qu'est-ce que, euh, que tu en as retiré alors, deux choses euh, principales qui sont d'abord bah, apprendre les fondamentaux, parce que moi à l'origine je suis ingénieur, il faut apprendre ce que c'est qu'une entreprise, c'est-à-dire la comptabilité, le, le, plan de financement, la construction de l'équipe, développer son marché, aller voir les clients, comment ça se fait, le marketing, la communication, tous ces aspects-là sont, revus. Le business plan, bien sûr, puisque c'est ce qui va permettre à l'entreprise de se développer. Mhm. Et puis, euh, le deuxième point, c'est l'accompagnement. Parce que euh, en restant au sein de l'incubateur, eh ben, on se sent moins seul. Et euh, il y a plusieurs spécialistes qui vous accompagnent sur tous les aspects, à la fois le développement du produit, la partie marketing, euh, aller chercher du financement, euh, de la stratégie. donc voilà, c'est tous ces aspects-là qui ont été développés. Alors après, ça, ça dure un an et demi, hein, parce que le cursus complet est de deux ans. D'accord, donc c'est un cursus sur deux ans. Oui. Hein, comment, comment il se structure Et toi, qu'est-ce qui... Qu'est-ce, qu'est-ce qu'est-ce qui t'a le plus apporté Qu'est-ce que tu en retires en fait Qu'est-ce que tu retires le mieux de cette formation De quoi tu as eu le plus besoin et, en quoi ça t'a apporté quelque chose de, vraiment constructif bah, Déjà, c'est euh, je pense que le, point positif, euh, c'est qu'on n'est pas seul. D'accord. Et quand je dis seul, c'est seul face à soi-même, parce que quand on est une entreprise, les décisions, il faut les prendre. Ouais. Euh, la stratégie, il faut la mettre en place et euh, avoir, avoir euh, des gens avec qui on peut échanger, partager des avis, même si on n'est pas obligatoirement d'accord, mais c'est de fonder son jugement. D'accord. Avant de prendre des décisions, c'est important. Donc c'est important d'avoir quelqu'un qui, challenge, qui remet tout en perspective, qui, qui te fait aller au fond des idées et qui, qui, vraiment essaye de, faire en sorte de, de sortir de toi le, ce qui est important et, euh, et qui va t'aider en fait à mûrir ta réflexion. Ouais, c'est un garde-fou. D'accord. C'est un garde-fou, c'est minimiser le risque de faire des erreurs au départ. D'accord. Voilà. Donc ça c'est vraiment, euh, ça c'est vraiment, et dans tous les compartiments, dans la gestion de l'équipe, le marketing, euh, la valorisation du produit, donc ça c'est vraiment quelqu'un qui encadre et qui suit la progression Alors chacun a ses spécialités hein. euh, au sein de, de l'incubateur. Il y en a qui sont spécialisés dans la partie euh, produit, d'autres qui sont spécialisés sur la mise en relation avec les grands comptes, d'autres qui sont sur la stratégie, d'autres sur le financement. D'accord. Et euh, tous les mois, on a des mhm. rendez-vous avec ces spécialistes pour faire un peu le point, pour recentrer le projet. D'accord. Et, et, mesurer l'avancement et la performance du développement d'entreprise. quoi c'est euh, D'accord. Voilà, c'est basé sur l'échange en fin de compte et je pense que le plus important c'est de ne pas se sentir seul. Donc c'est ça, donc une personne qui, accompagne, qui échange et qui rassure pour ne pas être seul face à une décision qu'on a à prendre. Tout à fait. D'accord. Alors juste maintenant la dernière, merci, c'est très clair, juste une dernière question. Quels seraient les conseils que tu donnerais à un jeune entrepreneur qui a envie de se lancer dans l'aventure bah, déjà, il euh, faut bien réfléchir. Je pense que euh, avoir l'idée et l'envie, ça ne fait pas tout. C'est pas ce qui va faire le succès de, la création d'une entreprise. Euh, il faut savoir qu'une entreprise, bah, ça a besoin d'argent pour, vivre, pour se développer. D'accord. Et ça, c'est un point important. C'est qu'est-ce qui va permettre de générer de l'argent dans l'entreprise, dans, dans, le début. Donc, est-ce qu'on va euh, aller chercher euh, du service, mhm. une offre de service pour pouvoir alimenter la trésorerie oui. Ou est-ce qu'on va aller chercher du financement parce qu'on a un besoin technologique de développement D'accord. Et, ce point, il est assez clé dans, le développement de l'équipe. Bien évaluer aussi les, compétences dont on aura besoin. D'accord. Parce que euh, bah, déjà la partie administration de l'entreprise, ça, va prendre du, ça va vous prendre du temps. Hein. D'accord. Ça, prend du temps. Et puis, euh, on n'a pas non plus toutes les compétences pour pouvoir des fois mener à bien un projet. Et tout ça dans, un, ça dans des moyens euh, contraints, quoi. Voilà, il faut euh, savoir à la fois quelle équipe on a besoin de former pour démarrer. Donc l'équipe. L'équipe. Et à côté, le financement. D'accord. Et une fois que ça, c'est bien clair, ouais, là, on peut y aller, quoi. D'accord. Eh ben, écoute, Thierry, je te remercie encore une fois plaisir, pour cet échange. Et puis, écoute, bonne, bonne continuation et grand succès dans tes, dans tes affaires. Merci bien. Voilà. Merci. À très bientôt.